呃，我们在八月十号、十一号的这个大会呢，呃，是相当规模的国际大会啊。我们这个大会的主题叫“世界文明成果国际巡礼”，第一站吉隆坡啊，也就是说，我们会在全球巡礼，把世界文明的精华给人类这个文明的精华展现出来。 那这个我们的第一个第一届的主题是什么？中华文明璀璨世界，高雅人生啊！这个主题好，所以说在座的都是华人血统，我们就要好好的拥护这个大会。那么会在全世界有五十到一百个国家的代表会参加。 呃，然后人数是在一千到一千五百人啊，当然少不了你们，OK，啊，到时谁我看不见我会生你的气，啊，这么大的会你都不来拥护一下啊，然后这个那个时候在第三天头两天呢，我给你们请到了中国的国际国家的这个这个国家级的名画艺术家。 看看人艺术家到底是什么水平的？大概我们会请那么一些国家高端级的，就是平常他们的这个画是不能出国的，就是已经被定为国宝的，呃，这样的这个世界，这个特别是中国大陆的很多的名画家会来。同时呢，我也请了这个国际著名有影响的一些演说家会来。我们会有一个论坛叫“遇文明对话”。 啊，我们有这个科学家与文明对话，艺术家与文明对话，这个包括这个呃，我们的中医啊，中医名家跟这个文明对话，呃，政治家与文明对话，我们总共有十二个主题啊，十二个主题也就是十二个演讲人，包括宗教与文明对话，那么都是国际国际顶端的。 这个名家做两两天的报告，也就是大概他们一一个报告都是一个小时，就是两天十二个小时的报告，都是场场精彩的，对你们开启智慧都是有很大的启发作用的。到时我们会一票难求，所以说到时你们提前找美珠报名啊，晚了没票给你们。